ya Vibration junto a Roger Company y Roots del Ghetto. Sin dread, sin dread, Mr. Disconnect. Ya Aile, Vibration. Escucha. No me sale nada de cantar de maldad. No te quiero incitar a un arma y disparar. No quiero corromper esta bella sociedad. No quiero que la juventud hable de matar. Pues en mi letra consciente y natural. Le canto a mi gueto y todo mi Panamá improviso en este instrumental Es una buena música hacia la paz, no a la Arriba trato de completar tirándola a la gente musical, de verdad Revela hecho musical Trato de grabar y enseñarle buena letra a toda la sociedad Ya, ya Humildad y sensatez Luis y rompe brechan desde el ghetto. otra vez Acaba la guerra, Jesús de Nazaret el best Otra vez Acompañado del poder más grande friend. Roger Production a Mr. Disconnect Tenía mucho tiempo sin pluma y papel Hoy encendí mi mente y salí no neta cruel Con mi breve positivo en sin violencia mi friend No bailes, no bailes ni war Te pido desde el altísimo, ya ya la paz. No bailes, no bailes ni war. Te pido desde el juego altísimo, ya ya la paz. Una música para todas las edades. Porque no es solamente violencia, sino un mensaje que está emanando del gueto. De atrás, aquí mi cuaderno, llevo la paz. Sentado en mi casa, medito y analizo a la vez. Los temas de los barrios en los guetos everyday. Ya is the way. No quiero violencia ni rencor, mira fe. De ese cañón, escucha la violencia. no bailes ni war, Te pido desde el juego altísimo ya ya la paz. No bailes, no bailes ni guar. Te pido desde el juego altísimo ya ya la paz. Cero vanidad, cero estrés. Escuchando un buen reggae. Camino por el barrio donde me crié. Ya Vibration y Ruth del ghetto Otra vez diciendo bless, diciendo bless Quieren decirme que lo bueno está mal y que lo malo está bien So juega vivo friend, porque tu alma la quieren succionar Solo van pa de la gran Babilán Quieren decirme que lo bueno está mal y que lo malo está bien So juega vivo friend, porque tu alma la quieren succionar Solo van pa de la gran brata